Sapa di ayat di kisah terakhir ni iz qala lahum syuaibun tak ada sebut iz qala lahum akhuhum tak ada sebut tak ada sebut katanya berkatalah saudara mereka syuaib ini adalah satu hikmah yang Allah Taala royak di dalam surah asy-syu'ara nak menunjuk katanya kantang tintan seorang rasul tu tidak mestinya daripada golongi kaum tu tapi umumnya rasul-rasul ni adalah orang yang lahir situ besar situ dilatih jadi rasul pun situ mengajar orang ramai pun situ sebab apa sebab dia faham keadaan orang yang duduk di dalam tintan dia nak ambil orang luar mari kadang-kadang boleh jadi orang luar ya dia ya tak faham supaya dengan orang dalam faham Orang apabila dia duduk di kampung tu, dia reti cara hidup orang kampung. Perangai lagu mana. Lepas tu adiknya, rasul-rasul ni, dia waris-waris sepupu poye belakang dengan orang-orang hak, hak dia duduk seru. Sama ada orang hak terima ataupun orang hak menetek. Ini ha, dengan syarat umum. Umat ataupun kaum yang tak dengar nasihat ataupun tak seterima ajaran Nabi mereka. Ayat 177. Tak tak kalau Nabi Shu'ib berkata kepada mereka, Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tengok ni, supaya dia panggil mata tahan dia kan. Tiap-tiap orang rasul lagu tu lah di belakang. Dia nasihat kepada kaum dia.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 Uh, masuk kisah baru pula di dalam uh, surah asy-syu'ara ni sebagai kisah yang terakhir Allah Taala firman hubungi dengan para rasul. Nabi-nabi yang disebut di dalam surah asy-syu'ara ni ada beberapa nabi dan diakhiri dengan kisah ashabul aikah iaitu satu komponen yang semoh pohon kayu. Al-aikah artinya satu pokok kayu yang disanjung, disemoh dan diibadat di situ. Orang hak jadi rasul iaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni uh, setengah riwayat katanya dia asal daripada kampung situ. Setengah katanya di Madian. Madian ni duduk di Palestin sekarang ni. Setengah hayat katanya Nabi Syuib adalah hijrah mari tempat lain, mari duduk di situ. Besar di situ tapi bukan lahir di situ. Allah hayat di dalam surah Asy-Syu'ara ni. Kalau kita perhati molek-molek rasul-rasul belum pada ni seperti Lut, Hud, Saleh dan sebagainya. Tuhan sebutnya idh qala lahum akhuhum berkata kepada mereka mereka maksudnya kaum tu akhuhum saudara mereka akhuhum salih akhuhum hud akhu akhuhum lut saudara mereka lut saudara mereka hud saudara mereka salih tapi apabila siapa di ayat di kisah terakhir ni idh qala lahum syu'aibun tak ada sebut idh qala lahum akhuhum tak ada sebut tak ada sebut katanya berkatalah saudara mereka syu'aib ini adalah satu hikmah yang Allah Ta'ala raya di dalam surah syu'ara nak menunjuk katanya kantang tintan seorang rasul tu tidak mestinya daripada golongi kaum tu tapi umumnya Rasul-rasul ni adalah orang yang lahir situ, besar situ, dilatih jadi rasul pun situ, mengajar orang ramai pun situ. Sebab apa? Sebab dia faham ada orang yang duduk di dalam tintan dia. Nak ambil orang luar mari, kadang-kadang boleh jadi orang luar ya, dia ya tak faham serupa dengan orang dalam faham. Orang apabila dia duduk di kampung tu, dia ya reti cara hidup orang kampung perangai lagu mana lepas tu randiknya rasul-rasul ni dia waris-waris sepupu payah belakang dengan orang-orang hak hak dia duduk seru sama ada orang hak terima ataupun orang hak menetek ni adalah satu hikmat yang Allah Ta'ala firman di sini apa iaitunya yakni ashabul aikah hum ahlu madian ala sahih wa kana nabiyullahi syu'aib min anfusihim وإنما لم Ha, huna, هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة ni Allah raya saya dah baca ni dalam tafsir Ibn Kathir iaitunya Al-Aikah demikian juga penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka Aikah iaitunya penduduk yang adanya di Madian Nabi Shu'ib adalah dari golongan mereka itu sendiri. Maknanya, duduk di situ lama dah. Tetapi tidak disebut di sini, Akhuhum Shu'ib. Tidak disebut di dalam Quran katanya, Shu'ib ni adalah saudara mereka ataupun saudara mereka ialah Shu'ib. Dengan sebab apa? Liannahum nasabu ila ibadatil aikah. Dengan sebab orang ramah tu sendiri, ia tak serupa dengan kelum hak Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tapi puak-puak Nabi Syuib ni pasal gi duduk ibadat kepada pokok kayu. Kalau kita gambar orang-orang sial zaman ni ya, pohon kayu besar-besar pak dia mula lalu ada kain kuning, kain merah, ada colok. Gi duduk cut di situ. Ha tu gambar katanya ramai-ramai orang ni jadi terpesong akal fikiran cara hidup ni duk gi pengpa iaitu nya al-aikah wa hiya syajaratun wa qila syajaratun multifun kal ghaizat kal ghaizati kanu ya'budunaha iaitu nya pokok kayu yang pasal berbentuk berbentuk ni maknanya nampak kuaka-kuaka yang ada pada pohon kayu tu. Gi mitok go tu boleh, gi semboh. Acu kecek telatah tu bek pak pain. Jadi selalu lah mi pon to chiwit. Go to witi chiwit. Haning lah. Kumpulan puak-puak Nabi Syuaib gi dok semoh semoh semoh, semboh. Siapa ke? Jadi lewat ni ah, lom hai cai puak dia hari-hari-hari Allah tak ada pun bubuh di dalam Quran ashabul aikah iaitu kumpulan kelum orang yang semoh pokok kayu dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah saya tak ada baca lagi ni baca turut ni 1229 aikah ialah sebuah karya berhampiran negeri Madian Karya artinya kapung neh Nabi Syuib alaihi salam telah diutus oleh Allah taala kepada kaumnya iaitunya penduduk negeri Madian dan juga kepada penduduk Qaryah Aikah yang tersebut. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan perihal mereka sebagai kaum yang telah ditimpa kebinasaan disebabkan kekufuran mereka. Ini ha, dengan secara umum. Umat ataupun kaum yang tak dengar nasihat ataupun tak seterima ajaran Nabi mereka. Ayat 177. Tak tak kalau Nabi Syuaib berkata kepada mereka, "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya." Tengok ni, supo, dia panggil mata tahan dia kan. Tiap-tiap orang rasul lagu tu lah yang berlaku. Dia nasihat kepada kaum dia. Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Kecek lembut dah. Semua tiap-tiap orang rasul tak ada kasar dengan kaum dia kecek lembut belaka royak dengan secara baik nak mudah faham sebut lagi oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku tengok ni dia panggil mata tahan dia kan juga daripada awal rasul yang ada di dalam surah asy-syu'ara lagu itulah fattaqullaha wa atiiun kalau kita ngapa kita ingat surah ni kita akan dapati ros apa ni ros perkata eh rasul-rasul belum pada ni semua sebut fattaqullaha wa atiiun dua kali belakang sebut Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Lut fattaqullaha wa atiiun fattaqullaha wa atiiun takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kamu kepada aku Nabi Syuaib royak pula dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku balasaku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam maknanya hendak ngajar hendak royak ni tak ada nak upah walaupun sikit hendaklah kamu menyempurnakan suka te cupok gate dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain ha ni satu ke apa satu uh, eh, gambaran yang Allah Taala royak di dalam ayat-ayat ni kaum Nabi Syuaib ni adalah orang yang pasal jual ben, uh, eh, orang menego hak pasal kena timah dan kena suka kalau kaum Nabi Saleh tu pasal puak-puak hak pasal tubuh besar apa pasal hanallah lawe Nabi Saleh hubungnya dengan utah kalau kaum Nabi Lut tak ada royak hak kerja eh tapi royaknya hubungi seks di antara lelaki dengan lelaki. Ha tu. Kalau kaum apa ni Ad kaum Nabi Hud kerja eh puak-puak dia adalah merah menate. Lepas tu tebuk bukit sebagai umuh. Ha tu dia tak suka belaka. Tiap-tiap kaum, tiap-tiap kelum tu walaupun cara hidup pasal dia dah kena makan, kena minum. Tapi, cudin yang ada pada setiap kaum tu dia ada. Kaum Nabi Syu'id ni pasal orang yang menani pokok kayu bila pergi jual, pasal menipu. Nipu. Kalau zamin-zamin lah ni, mata kelo. Tipu kelo. Botak barai pak, pergi tekan dengan tangan. Kek. Ha, tengah orang tak nampak. Supaya kita nak tengok dalam klik. Gapak-gapak dah. Barai tu sekelo, Orang nak sekelo dua kelo tapi bagi dia tak, dia gi tak atas atas atas kelo, dia gi tekel gatik dengan tangan dia. Nak jadi mata kelo tu lebih. Padahal barang tu tak cukup kelo. Ha gitulah. Apa apa tah lagi zaman-zaman dulu dia tak ada kelo supaya zaman learning. Tapi timengnya tu sudah pun ada dah. Dengan apa? Orang zaman dulu dia reka nak buat lagu mana nak jadi sama di antara barang sekelo boleh jadi dengan besi skandal supaya kita tengok orang duk tuang apa ni orang duk timbang di antara dua dua dua apa dia panggil dua dua tacang ah nah ambil ambil uh, besi dia setengah kilo ya tak ambil barang setengah kilo dia bersama apa hajalah tu setengah kilo lebih kurang saya masa duduk di Mesir tu lagu tu lagi arak duk jual nah kadang-kadang Sain-sain kita pergi pak kecek Melayu dengan dia, nak skelo. Dia dengar kelo tu, pak dia reti lah dia. Ha tu. Skelo. Royak skelo. Arab dia reti. Dia timbang. Tak ada kelo hok pasang kit kit kit kit kit 10 dak. Tapi dia ambil batu, dia ambil besi dia, hok skelo dia tok. Ambil buah kayu hok kita dak nak, dia tok tok tok tok bos hamo molek. Ha, okey, skelo. Ha, gitulah. Zamir ke apa? Puak-puak. Nabi Syuib pun lagu tu lah. Menipu dalam masa nime dan suka. Kalau suka-suka ni pasal cupok. Lah ni jarang dah kita nak tengok dah orang suka cupok. Tapi masih dia ada lagi hak pasal cupok-cupok yang dibubuh untuk dikira sebagai berapa cupok, berapa cupok. Masya-Allah. Zamir Nabi Syu'ib ni riuh orang pasal menipu cara hajua beli yang Nabi Syu'ib royak dia tengok dalam tafsir Nabi Syu'ib nasihat sokmo ingat molek dia makan benda yang kamu duk muamalah jual beli yang kelong macam ni hidupmu tidak ada berkat Pas begitulah juga kalau kita kira dengan zamir-zamir ni lah. Tok peraih ke gapa orang jual ran kong cham dumuh kedai apa kedai rojek dan sebagainya timbel tu kena timbel molek kena tengok we betul jangan tengok sairong dia tengok sairong tak betul lalu dah mata kelo kalau balik kita we lebih tak apa kita orang jual berasa nak we lebih kepada orang beli hak ni duduk di kesia belah ataupun saja kita nak we insyaallah dia akan jadi pahala sedekah kepada kita tapi jangan tak cukup Itulah Allah Ta'ala raya. Wailun lil mutaffifin. Alladzina iza ktalu ala nasi yastawfun. Wa iza kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Celaka dan neraka wailah bagi orang yang timah menimah. Ha tu. Pas kita zaman-zaman lah ni. Timah menimah ni jadi penerang. pakatik Dalam ciwit kita. Timah menimah sekilo, dua kilo ke apa, ikutlah nak kira katanya gatal ke berapa, cupok ke berapa kilo apa, kena betul. Kalau lah siapa yang tak betul dalam hal menimel dan suka, ingat katanya rezeki hak dia boleh daripada jual beli saat ni, tak berkat dan Allah Ta'ala takwi, tak namakan halal rezeki dia. Pas kacil buat apa, duk makan, Nah daripada rezeki walaupun nampak pagi-pagi lagi buka kedai jual ga jual gani. tapi hak kita jual tu adalah menipu. Ada beda. Sebab tu, nak perkataan eh, yang Nabi Shu'ib sebut kepada kaum dia ni, nunjuk katanya, Satan teng witi ciwit hitajing. Sebab tu, tak panjang eh? Dengan sebab masa pun habis. Allah kita akan pun habis. Ayat-ayat ni, dia sapa di ayat di 191. Barulah habis kesoh semua rasul-rasul yang Allah Ta'ala rayak di dalam surah syuara berlepas pada tu hubungi dengan Qura'i pula hubungi dengan Qura'i kitab-kitab pada zaman dahulu yang Allah Ta'ala buat turun lepas tu masuk highlight yang sebenar iaitu syuara yang duduk di akhir surah iaitu puak-puak ahli syair Ah uh, orang apa saya wahi sebut ha klon klon tu klon ni klon tu klon ni maka macam mana tu heraya ha ha puak dia nah insyaallah kita kokogi sikit-sikit sampai habis surah insyaallah wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh